Liewe gemeente, dis wonderlik om saam met jou te kuier vandag en ek bid dat jy 'n eh, dat jy geestelik verryk sal word as ons saam as geestelike familie is al sien ons mekaar nie. Ons wil nie jy moet in die duister gelaat word nie. Daarom besoek asseblief ons webblad moreletta.org of ons Facebookblad of Instagram en as jy die eenies graag wil hê, skryf net 'n e-pos na nuus@moreletta.co.za. Ek dink een van God se liefdestale is om te gee, is om weg te gee. En my kollega Pieter het verlede week twee beginsels gedoen uit Paulus se brief aan die Korintiërs, 2 Korintiërs 9. En hy het gesê dat ons 'n offer van dank aan die Here kan bring en dat ons somme moet volop saai. Maar Paulus gaan verder met nog twee beginsels. Hy sê dat ons uit liefde met 'n mooi en 'n blye gemoed sal gee, 'n lekker hart sal gee. So dit wat aan die Here aan jou toevertrou het, sê hy, gee dit met 'n blye gemoed. Jy hoef nie jy's nie gedwing nie en jy hoef ook nie te gee uit teesinnigheid nie, maar jy gee dit met 'n hart vol liefde en met 'n gesindheid dat die koninkryk uitgebrei sal word. Maar daar's nog 'n beginsel waarvan hy praat en hy sê dit in vers 10. Hy sê as jy met vrymoedigheid gee, sal die oes groot wees. En dis my gebed vir my, vir jou, vir elke lidmaat in die gemeente omdat ons met vrymoedigheid gee vir die koninkryk dat ons 'n groot geestelike oes sal inbring as gemeente. Ons is so bly en dankbaar dat ons ver oggend kan aangaan met die reeks oor die krag in jou. En my kollega Pieter Baadnors gaan ons vanmôre met die woord bedien. Maar net voordat Pieter die boodskap bring, kom ons as gemeente aanbid die Here heerlik saam met die volgende lied. Thank you. as 'n band sien so uit om hierdie tyd saam te wees en weer so band saam te wees en die Here te kan loof en te kan prys. En ons is seker julle sien ook uit om sy naam groot te maak. So kom ons loof hom met ons hart, siel en met ons lewens. Die wat was almagtige Goeiemôre, ek is Pieter Waardenors en dit is lekker om weer saam met jou te kuier rondom die woord van die Here vandag. Kom ons bid saam. Here, dit is vir ons so voorreg om in U teenwoordigheid te wees, waar ons ook al is in hierdie grendelgreeptyd. Dankie dat ten spyte van frustrasie en dinge wat nie lekker loop vir baie van ons nie, dat ons weet U is daar. U is 'n stabiele faktor in hierdie tyd. Ons weet U verander nooit nie. En dat ons net 'n paar minute rustig kan wees saam met U, saam met mekaar rondom U woord. Die gebed van my hart is dat U vir ons so sal seën as ons praat en as U met ons praat. Dankie Here. Amen. Julle ons is by die derde Sondag in ons reeks oor die Heilige Gees met die titel die krag binne jou. Die afgelope 2 Sondae het Willem dit baie mooi vir julle verduidelik. Wat doen die Heilige Gees en wat werk hy in ons en ook wat het gebeur nadat die Heilige Gees uitgestort is in die eerste gemeente daar in Handelinge. En ek dink een van die dinge wat hy gesê het is dat Die Heilige Gees hierdie mense kragtig gebruik het om te getuig en ons wil met hierdie tema vandag so 'n bietjie verder gaan oor die opdrag om te getuig. En dit kom in Handelinge 1 vers 8 net voor die hemelvaart is die laaste woorde van die Here Jesus aan sy disippels. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. Nou die eerste ding wat ons kan sê hieroor is dat die opdrag om te getuig is vir alle gelowiges, almal wat glo. Wil hulle dit mooi verduidelik. As jy glo in Jesus Christus, het jy die Heilige Gees. En as jy die Heilige Gees het, het jy hierdie krag waarvan Handelinge 1 praat om te getuig. En hierdie krag is nie fisiese krag nie. Dis 'n stuk entoesiasme. Dis 'n stuk ek wil. Dis 'n stuk ek kan nie anders nie. Dis 'n stuk energie om ander mense by Jesus uit te bring. Dan het jy dit. Dis baie belangrik om vir mekaar te sê dat hierdie ding van om te getuig is 'n opdrag, dis nie 'n keuse nie. Die Here sê duidelik, julle sal my getuies wees. Dis 'n opdrag. Ek mag nie stil bly nie. Maar hier is ook 'n ek kan nie. Want jy sien as ek deur die Heilige Gees gedring word, kan ek nie stil bly nie. Wil ek praat? En een van die mooiste voorbeelde is die voorbeeld van die 12 apostels wat voor die uitstorting van die Heilige Gees doodsbenoud was en na die tyd vreesloos voor die Joodse raad staan as hulle hulle verbied om te praat. Dan sê Paulus, ag Petrus en Johannes daar in Handelinge 4 vers 19. Julle moet maar self besluit wat voor God reg is om aan julle gehoorsaam te wees of van God wat ons betref, dit is onmoontlik om nie te praat oor wat ons gesien en gehoor het nie. Dis 'n opdrag. Ek mag nie stil bly nie, maar as die Heilige Gees my dring, dan kan ek nie stil bly nie. Hier's 'n tweede ding wat ek vir julle wil sê oor die opdrag om te getuig. En dit is dat hierdie is God se strategie om mense by hom te kry. Sy strategie is hy gebruik mense. Hy kon engele gebruik het om die evangelie te verkondig, maar hy kies mense. Hoekom? Omdat terug by Genesis 1 by die skepping van die wêreld toe God alles gemaak het en hy mense gemaak het, hy gesê het, ek maak mense om my te verteenwoordig, om in 'n verhouding met hulle te staan. Ek maak hulle na my beeld. Ek maak hulle as weerkaatsers van my liefde. En toe mense teen God gekies het in Genesis 3, het God die plan van Jesus gestuur om dit alles te kom herstel sodat ons weer in hierdie verhouding met hom kan staan en hou gebruik hy ons om hierdie liefde wat hy in ons harte kom plant het oor te dra. Sy strategie is ek en jy wat glo. Ek weet Hierdie laat jou dalk skuldig voel want jy dink ek weet dit maar ek doen dit nie. Ek is bietjie bang. Ons het so baie verskonings want jy sien, ou moet ons sy getuies wees in 'n gebroke wêreld en die vyand weet dit en hy's die verleier wat na ons toe kom en vir ons vertel jy weet te min, jy kan nie, jy's te introwert en hy kom met 'n klomp leuns om ons weg te hou en die krag van die Heilige Gees binne ons te onderdruk. Die derde ding wat ek met jou wil deel oor getuienis is dat getuienis 'n woord en 'n daad saak is. My hele lewe is 'n getuienis. Jy sien die vraag is nie is ek 'n getuie of nie, want jy is dit as jy in Jesus glo. Die vraag is hoe getuie is jy? Jy moet 'n 24/7 getuie wees vir Jesus Christus in die lewe van elke dag waar jy leef en werk en woon. Baie mooi gedeelte wat iets hieroor sê dat ek getuig met my lewe en dat ek getuig met my woorde is in Jakobus 2 vers 14. Wat help dit my broers as iemand beweer dat hy glo maar sy dade bevestig dit nie? Kan so gelowe mens red? Sê nou daar is 'n broer of 'n suster wat nie klere het nie en dag vir dag honger ly en sê nou een van julle sou vir hulle sê, "Mag dit met julle goed gaan. Gaan trek julle warm aan en eet genoeg, maar julle gee nie vir hulle wat hulle nodig het om van te lewe nie. Wat help dit dan?" Jy sien ek dink wat die Christendom mees ongeloofwaardig maak in die wêreld is dat ons een ding sê en 'n ander ding lewe. Franciscus van Assisi het gesê: "Jy moet elke dag van die Here getuig en as dit nodig is, gebruik woorde, want die grootste getuienis is wat mense in jou lewe sien." Daar's 'n vierde ding wat ek met jou wil deel. Om te getuig het twee kante: 'n wat kant en 'n waarom kant. Die wat is die inhoud van die evangelie. Dis wat ons lees in hierdie boek. Dis God se storie. Maar die interessante oor die watkant is dat enige iemand met jou hieroor kan stry en sê watse bewyse het jy dat God wel bestaan? Maar daar's ook 'n waarom kant. En die waarom kant is hoekom jy glo. Dis baie persoonlik. Dis jou storie met die Here. Dit is interessant as die Bybel praat oor getuienis dat die Bybel elke keer terugverwys na die waarom kant toe. Psalm 66 vers 16 dan sê Dawid: "Kom luister alle dienaars van God, ek wil vertel wat hy vir my gedoen het, my storie met die Here met jou deel." In Markus 5 vers 19 as Jesus daai klomp duiwels uitdryf uit daai ou wat besete was in Gerasa en dan sê hierdie ou ek wil u volg dan sê Jesus nee jy kan nie saam met my kom nie dan stuur hy hom terug na sy mense toe en dan sê Jesus gaan terug na jou mense toe en vertel vir hulle wat die Here aan jou gedoen het gaan vertel jou storie met God in Handelinge 22 is Paulus in Jerusalem om hom te verdedig dat hy met die heidene nasies werk en in Handelinge 26 is hy voor koning Agrippa. En dan sê Paulus dat die Here vir hom gesê het in al twee hierdie gevalle dat hy 'n getuie moet wees van wat jy van my gesien en gehoor het. Vertel jou storie met my. Jy sien enige een kan met jou stry oor is God se storie waar, maar niemand kan met jou stry of jou storie waar is nie, want daar lê die krag, want dis wat jy beleef het met God. Die krag lê in die waarom. En dit is so julle, jy sit hier en jy sê ek hoor Maar ek het 'n paar goeie verskonings, verstaan jy? Ek ken nie hierdie storie goed genoeg nie. Ek kan nie eens een teksvers aanhaal nie. En weet jy wat? Ek het nie eintlik 'n storie nie. Ek het nie regtig my eie storie nie. Kom ek vertel gou vir julle 'n baie interessante verhaal van 'n Amerikaner wat hierdie passie het om mense by die Here uit te bring. En hierdie ou het gesê, "Wie wat jy moet so voorbereid wees dat jy op enige plek waar jy kom, God se storie met mense in 30 sekondes sal deel." Toe vertel hy hoe hy iewers op reis was in een van die Amerikaanse state en hy's honger die middag hier by 1:00 se kant en hy stop sommer by een van hierdie ehm um, ehm um, kettingwinkels waar jy 'n hamburger kan koop en hy stap in en dis 'n langerige tou en hy wag net nou maar geduldig En ehm um, toe hy voorkom sê hy vir homself, die tou is lank, ek het 30 sekondes terwyl hierdie vrou wat my help hier agter die toonbank vir my kaart gaan vat en my hamburger gaan bestel. En hy sê vir haar, "Hoorie, kan ek gou vir jou 'n vreeslike mooi storie in 30 sekondes vertel?" En sy sê, "Seker, meneer." En hy sê, "Hierdie storie is God se storie." God wat die heelal gemaak het en die aarde met mense en vir mense lief is en met mense in 'n verhouding staan. En toe kies mense teen God en hulle draai hulle rug op God en die wêreld verval en die wêreld is vol ellende en swaar kry en seer en pyn wat ons almal aan ons lywe voel. Maar God bly getrou en toe stuur hy sy seun Jesus Christus om alles te kom verander en ons te kom verlos van hierdie pyn en ellende. En as jy in hom glo, is jou lewe nooit weer dieselfde nie. 30 sekondes verby. Hy groet haar vriendelik en hy vat sy pakkie en hy stap uit. Jy sien, die storie is eintlik baie makliker as wat jy dink. Om God se storie te vertel, moet jy net 4 punte onthou. Punt nommer 1 God is die skepper van alles. Hy het mense geskep. Hy is vir ons lief. Hy staan in 'n verhouding met ons. Ons moet sy liefde weerkaats. Punt nommer 2: Die mense is verlei deur die vyand. Hulle teen God gekies. Hulle die rug gedraai. Hulle band met God is verbreek en die wêreld is een nagmerrie van elende en pyn punt nommer 3 God stuur Jesus en Jesus kom vir alles kom verander alles. Hy sterf, hy staan op en as jy glo, is dit nooit weer dieselfde nie. Punt nommer 4: Deur Jesus word my lewe verander. Ek verander. Ek is 'n nuwe mens. Ek het 'n verhouding met God en die Heilige Gees in my gee my die krag om weer ander te vertel en ek het die ewige lewe want Jesus kom weer. Hoe moeilik kan dit wees? Jy sê jy het nie 'n storie nie. Jy het 'n storie. God se storie het 4 punte. Jou storie het 3 punte. Punt nommer 1: My lewe voordat ek Jesus aangeneem of in my hart ingenooi het. Ek kon geweet het van hom, ek kon selfs in die kerk groot geword het, maar daar was geen betekenis nie of ek het hom nooit geken nie. Punt nommer Die dag toe ek Jesus ontmoet en besef ek moet hom in my lewe innooi en alles verander. Punt nommer 3, my lewe na Jesus. Dit kan wees dat dit nie altyd maklik is nie, maar dat ek weet dat hy daar is. En met 'n kombinasie van God se storie en jou storie, hoop ek dat die Heilige Gees jou so gaan inspireer dat jy nie anders kan as om te vertel daar waar jy leef elke dag nie. Die vyfde ding wat ek met jou wil deel is dat om te getuig is soos om saad te saai. Jy sien hoe of wanneer en of die saad opkom het niks met jou te doen nie. Jy saai net. Daai is God se kant van die proses. In Romeine 10 skryf Paulus dit verskriklik mooi daar in vers 13. Hy sê want elkeen wat die naam van die Here aanroep sal gered word. Maar hoe kan 'n mens hom aanroep as jy nie in hom glo nie? En hoe kan jy in hom glo as jy nie van hom gehoor het nie? En hoe kan jy van hom hoor sonder iemand wat preek? En hoe kan iemand preek as hy nie gestuur is nie? Luister mooi na die woorde wat in hierdie versie so op mekaar volg. Gered, aanroep, glo, hoor, vertel, stuur. Eintlik moet jy van onder af begin. God stuur my en jou sodat ons kan vertel, sodat iemand kan hoor en iemand kan glo en God kan aanroep en gered kan word. Maar tussen hoor en glo gebeur daar iets. Jy sien jou deel van die storie is stuur, vertel en hoor en dan's jy klaar. En dan neem God deur sy gees oor en hy laat iemand glo en hom aanroep en tot redding kom. Weergeboorte, bekering, dis God se werk. Maar daai storie van die Amerikaner in sy hamburgerwinkel is nie klaar nie. Hy vertel dat hy 2, 3 jaar later in 'n ander staat van Amerika weer in dieselfde posisie is waar hy ry en stop by 'n ander winkel om weer iets te koop vir ete, 'n ander kettingwinkel, ek dink is die hoender een. En hy sê hy stap in en daar's niemand in die tou nie. Hy sê en hy dink vandag het hy kans om met die vrou agter die toonbank langer te gesels en hy gaan staan en hy groet en hy sit sy bestelling en hy sê het jy tyd dat ek gou met jou 'n storie kan deel? En sy sê seker meneer en hy begin soos die vorige keer om te sê hierdie storie is oor God in die volgende oomblik toe bars hierdie vrou agter die toonbank in trane uit en sy sê weet jy wie is ek? Ek is die vrou vir wie jy 3 jaar terug in 'n ander winkel in 'n ander staat van Amerika hierdie storie in 30 sekondes vertel het. Jy's my geestelike pa geword daai dag en ek het nie geweet gaan ek jou ooit weer sien nie. En hier staan jy voor my met dieselfde storie. Kom ek vertel jou wat met my gebeur het. Ek is daardie dag na die 30 sekondes storie huis toe en daai aand het ek net geweet my lewe was nooit reg nie. Ek is ongelukkig. Al die moeilikheid waarvan jy gepraat het, kon ek vir jou opnoem. En ek het daai aand sonder dat ek weet hoe, sonder dat ek God regtig ken en van Jesus geweet het, op my knieë net gegaan en gesê, "God, hierdie ou het gesê as ek met U praat en Jesus nooi, dan gaan my lewe verander. Ek doen dit nou." Dit was 'n Saterdag. Die volgende oggend het ek vroeg opgestaan en aangetrek en om die hoek gestap na 'n kerk waarby ek elke dag verbystap op pad werk toe. En daai Sondag het ek ingegaan en by die deur het 'n vrou gestaan en vir my gesê: "Jy's nie hier rond nie." Ek het gesê: "Ja." help my asseblief en daai vrou het my gehelp om Jesus aan te neem en my lewe het verander soos jy my gesê het en dit was nog nooit weer dieselfde nie dankie Here dat ek jou weer vandag kan sien die sesde punt en dis die laaste punt waaroor ek met jou wil praat vandag is hoe weet ek met wie moet ek praat Ek dink jy het al soos ek baie besluit, miskien moet ek met daai ou praat, miskien moet ek my buurman bel en dan doen jy nie want jy dink dis nie die regte tyd nie of wat gaan die ou sê en dan los jy en dan voel jy skuldig. In Lukas 10 dan stuur Jesus sy disippels uit 2:2 en dan sê hy gaan En wat hy eintlik in daai eerste paar verse vir hulle sê, gaan asseblief net sonder bagasie. Jy het niks nodig om saam te vat nie, behalwe my storie en jou storie, want jy ken my storie en jy het 'n storie met my en dis al wat jy met jou saamvat. En dan sê hy, as jy gaan kyk met nuwe oë, gaan met 'n koninkryksperspektief leef om te sê ek leef om te weet met wie moet ek praat? En hoe gaan jy weet oral waar jy kom, spreek vrede uit oor hierdie huis, sê Lukas 10 vers 5 en 6. Ek lees dit. As jy in 'n huis kom, moet julle eerste woorde wees vrede vir hierdie huis. As daar iemand woon vir wie die vrede bestem is, sal die vrede op hom bly. So nie sal dit na jou toe terugkom. Jy sien iewers wag daar vir jou 'n persoon van vrede in jou lewe by jou werk, in die winkel waar jy jou kredieniers koop, by die skool waar jy skool gaan as lockdown weer verby is, selfs dalk in jou huis en jou eie familie, oor die draad na die buurman toe. Dalk is die persoon van vrede, die ou wat die afgelope paar weke elke week vir jou jou online inkopies by jou hek kom aflaai, maar jy het dit net nooit geweet nie, want jy's nie ingestel met 'n koninkryksvisie op God wat 'n persoon van vrede stuur en klaar voorberei het vir jou nie. Dis so maklik om net met nuwe oë na jou lewe van elke dag te kyk. Ek het vir baie jare vir die Here gesê, "Wys my en sê my" En ek het na baie lank tyd agtergekom dat hy lankal vir my wysmaak het dit nooit raak gesien nie. So wat die Here met my gedoen het, is dat hy my so hands of 'n ding sal gee oor enige iemand wat vreemd is op enige plek. En toe ek dit begin toets het ek besef dis 'n persoon van vrede. Jy moet met hierdie persoon praat. Elke keer is dit nog vir my ongemaklik, maar ek het geleer om gehoorsaam te wees en ek kan jou die een storie op die ander vertel wat gebeur. Een storie. Een Sondag toe ek in Ina kerk toe kom, Ina is bietjie siekerig sy hoes, sy sê ons kan nie voorsit vandag nie en ek sê nee, ons gaan sit daar agter iewers daar langs die klankkas dan kan jy maklik uitstap as jy 'n hoes by kry. So ons sit op 'n plek waar ons nooit sit nie. En toe ek die oggend gaan sit, so twee rye voor my sit 'n jong man. En ek ken hom glad nie en ek sien hom net in die hele erediens, soos asof ek die hele tyd teen hierdie ou vaskyk en die Heilige Gees vir my sê, "Person of peace, gaan praat met hierdie ou." En ek dink, "Ag, hoe simpel gaan dit nou wees as ek nou hier afstap en sê hallo en dis nou ek en Toe die erediens verby is, staan ek op en ek loop en ek draai om en ek sê vir Ina, kry jou buite en ek draai om en ek kry hierdie ou nog in sy bank en ek klop hom so op sy skouer en ek sê hallo ek's Pieter en hy sê hallo ek's Matt. Ek sê hoorie man, hierdie is nou vreemd, maar die Here het my nou net jou nou net in my kop gesit vandag en wat van ons drink 'n koffie? En dis wat die wonderlikste pad met Matt begin het. Maar Matt is hier om sy storie self met julle te deel. Mat, dis baie lekker dat jy hier is. En julle, ek het nou vir Mat aan die diepkant ingegooi. Dis sy eerste keer hier voor 'n klomp kameras. So hy is op die gespanne, ongemaklik. Dis fyn, Mat, ek is net so bly dat jy hier is. <laughs> Jy het nou my deel gehoor. Nou gee ek oor na jou. Nou vertel jy maar van wat <laughs> daai da skouer tik met jou gebeur het. Ehm um, ja, dit was ehm um, ook op 'n plek in my lewe wat ek uh, besef het ek moet ehm um, ek het op, ek kan nie meer op my eie krag en uh uh ehm um, staat maak nie so dit ek ook gebid en die Here sê vir my hoor jy dis dat jy weer terug gaan kerk toe. Ek het daai oggend besluit nee dis reg ek is kerk toe en soos Dominee Pieter sê ek het weggekruip daar agter in die donker hoekie en ehm um, preek geluister en toe die preek klaar is toe word daar op my op my skouer getik en gesê hoor jy die die Heilige Gees sê ek moet met jou gesels. En ehm um, ek dink toe nee, Jesusie, dis nou vreemd en maar ja, kom ons kom ons hoor nou en hy sê ons moet koffie drink. Ons moet ons moet ons moet 'n koffie drink. Ek dink toe, "Jog, okay nee, dis dis nou 'n vreemde versoek en is maar kom ons gaan drink 'n koffie. Kom ons kyk hoe gaan dit en die week daarna het ons gaan koffie drink. Lekker gesels, wie's jy? Waar kom jy vandaan? Wat is jou agtergrond? Wat het jou gebring tot waar jy is? Al daai goeters. 'n week later toe ehm um, het die Heilige Gees weer op my op my skouer getik en gesê hoor hierso. Ehm um, ek dink dit is tyd dat jy dat jy na 'n klein groep by 'n klein groep aansluit. En ehm um, ook weer geskop en gebeklei daarteen, maar Sondagoggend in die kerk, ek dink Jan Loot nog gepreek gesê, hoor hierso as jy nie by 'n klein groep aangesluit het nie, gaan Toonbank 5 toe, skryf jou naam daar neer slaat slaat aan by 'n klein groep. Ek dink toe, okay, dis reg, jy weet, ons ons luister nou na die Heilige Gees, ons doen dit. Ehm um, gelukkig hierdie keer gaan iemand nou leiding neem. Ek hoef nou nie meer, jy weet, leiding te neem nie en ek gaan skryf my naam op die brief vir hulle sê kom Woensdag aand by of Maandag is Maandag aand by mekaar. En ehm um, kom maar aan. En ehm um, <clears throat> toe ek nou besluit ek weer ek gaan ek gaan vroeg al in uh, en dan kan ek weer agter in die in die in die in die galery sit dat ek bietjie wegkruip. Wraggies, hier's hier's Dominee Pieter weer daar. En ehm um, so bly my om te sien. Hallo, wat maak jy? Nee, hy by die kursus aan. Ek sê o, jena, ja, hier gaan ons nou, hier gaan ons nou. <laughs> en uh, ehm, my bid toe na die die klein groep kursus aan en 'n klomp mense daar so en almal word in groepies ingedeel en ou uh, eh, Ian Dubri is ook daar en Ian Dubri kom stel homself voor. Hallo, hallo, aangenaam en Ian Dubri staan daar en sit in ons groepie en ek is so bly. Klomp nuwe vriende en klomp mense en Ian is in is daar so en en Dominic Pieter kom nader gestap. Hy sê hoorie so uh, Ian, ek wil jou guns vra, wil jy nie na daai groepie toe gaan nie? En hy Dominic Pieter klap my so op die rug. Hy sê en ek wil julle net voorstel aan julle nuwe groepleier Matt. Dis jou groepie, groepie, dis Matt. <laughs> Ek dink toe ag, hierne tog, okay. <laughs> Weer eens in die diep kant gegooi. Dis reg, kom ons kom ons swem, ons trap water en ons doen hierdie ding. En ehm um, ja, vir 'n jaar of wat het ons aangegaan met dit. En ehm um, ek en 'n vriend van my in die klein groep Aurian en ehm um, het besluit ons gaan nou ons wil onsself bietjie verryk en uh, die volgende stap doen. Ons gaan die ehm um, die deel Jesus kursus doen die die EE3 ehm um, die deel Jesus kursus doen. Ons het ingeskryf, ons het daai daai kursus gedoen saam so met Harry, Harry en Jacobus hulle en ehm um, ons het vlak 1, 2 en 3 gedoen en ehm um, nadat ons die kursus gedoen het, weer nog steeds met die klein groepie gewerk het en lekker pad pad gestap het, geestelik gegroei het ook. Ehm um, het die klein groep op 'n punt gekom wat hulle ook besluit het want hulle wil ook geestelik verder groei. En ek stel toe voor, ek sê vir hulle hoor hierso, dan stel ek en Rian stel definitief voor dat julle die die deel Jesus Kersfees dien. Ehm um, en so skryf ek toe nou my klein groep in wat ek toe nou op die skouer mee geklop is en die Heilige Gees sê okay nee maar dit is nou weer tyd dat jy dat jy opstaan en leiding neem. Skryf toe die hele klein groepie in by die deel Jesus Kersfees. En dit was nie lank daarna nie toe die ehm um, ou Kobus Kobus gebel het en Harry en sê hoorie doen my guns met wil jy nie net vanaand ons gaan nou uitgaan op 'n uitreik. Ehm um, wil jy nie net vanaand deelneem en leiding neem by hierdie uittrek nie. Ek dink toe ag, hierna hier gaan ons alweer kom by die kerk aan. En gelukkig is um, ou Ivan, Ivan is ook toe nou daarso. En um, ek en Ivan stap toe saam en ons sê nee, is reg, kom ons vat nou die die groepie en ons gaan gaan doen 'n uittrek. Ons is toe nou sommer hier na 'n winkelsentrum toe hier naby. En um, by die winkelsentrum ook gekom en die eerste eerste paar keer raak geloop en ek sê vir Ivan, weet vat jy nou leiding, staan jy nou voor. Ivan doen die bediening en hy hy preek in eh, die preek nie hy hy hy uh, gesels met hulle en um, die die die paartjie jy weet skop en skop en stry bietjie maar éventueel gaan hulle toe oor in oorgawe en um, ek dink ek ken jy dis reg jy weet ons vat die volgende ouetjie en ons stap daar na die gym toe hier kom 'n hier kom 'n jong jong man nader gestap en ek besluit ek kry weer die die tik op my skouer wat sê hoor die mat ek dink jy moet jy moet hierdie ene vat En um, ek stap nader, ek stel myself voor, die ouetjie se naam is TK en ek sê aangenaam, jy weet, gaan jy kerk toe? Hy sê ja, nee, hy gaan kerk toe. Ek sê Jesus, hierdie is dan nou maklik. Gaan jy, jy weet, het jy 'n klein groepie? Ja, nee, jy sê hy het 'n klein groepie. Ek sê maar dan sit fantasties. Hoor hierso, ons is nou van die kerk en dis hoe dit werk. Ons is nou met die deel Jesus kursus besig. Kan ons 'n bietjie gesels met jou? Hy sê nee, definitief. En ek sê hoorie, wil jy? Kan ons vir jou bid? Ja, nee, jy sê ek kan ons kan vir hom bid. Ek en Ivan is daar en ons begin vir hom bid en daar gaan hy in manifestasie in oë dop om, kakebeen begin bewe en begin praat en ruk en pluk en um Ivan tree in en ons begin toe nou vir hom bid spesifiek dat die kettinge moet losgemaak word, dat hy moet verlos word daarvan. En um in in daai gebed met die met die kragtige naam van Jesus is dit soos 'n elektriese plug wat jy trek. Sy so, hele lyf raak sommer so lam. Val daar op 'n bank neer gelukkig 'n display unit wat daar staan, val op die bank neer en hy word wakker. Hy sê: "Jesusie mense, vra om verskoning, ekskuus. Ek weet nie wat het nou gebeur nie. Ons bid toe nou weer vir hom en sê hoor jy hart vir die Here gee. Hy sê ja asseblief en daar gee hy homself sy hart vir die Here en hy gaan toe nou in oorgang in. En ehm um, as ek moet terugkyk van van waar ek begin tot waar ons vandag staan, van waar ek begin tot waar ek vandag staan, het ek in die begin weggespring en vir die Here gesê, weet wat, ek kan nie meer nie. Jesus take the wheel. Jesus vat die wiel. Ek ek kan nie ek is nie sterk genoeg nie tot waar hy vir my gesê het gaan kerk toe gaan klein groep toe jy gaan mense na die Here toe lei moet ek net sê jissie alle alle glorie aan God dis amazing met dankie ons waardeer so dit is so lekker dat jy jou storie met ons kom deel het <laughs> en dis eintlik maar wat ons vandag vir mekaar gesê het dat die Here kom sê Handelinge 1 vers 8 Julle sal my getuies wees en ek sal op jou skouer klop om jou daar te kry want dis wie jy is en dis wat jy moet wees. En ehm um, ek kan julle waarborg Matt gaan nooit weer terugkyk nie. Hy's gehoek, hy het die passie in sy hart. Heilige Gees dring hom en dis hoe die Here werk. Wees net gehoorsaam, luister, maak seker dat jy hoor. En mag die Here jou so seën in hierdie week as jy met 'n koningsryksperspektief gaan kyk en wag dat die Here vir jou sê met wie moet jy sy storie en jou storie deel. Here, so dankie. Dankie vir die wonderlike voorreg om u kinders te kan wees. En as daar vandag iemand sit wat sê, ek het dit alles geweet maar ek het dit nog nooit gevat nie. Dat as hy vandag hoor, hy soos Romeine 10 sê, sal glo en u sal aanroep en u sal innooi en gered sal word en sy lewe nooit weer dieselfde sal wees nie. Ons vertrou U vir elkeen wat luister en onseker is. En Here, ek vertrou U vir elkeen wat luister en U ken dat U vandag vrese en angs en leuns weggevat het rondom die opdrag en die dringendheid hier binne in ons dat ons nie anders kan as om te praat oor Jesus en sy redding en sy waarheid in hierdie wêreld nie. Here sal U elkeen van ons kom tik op ons skouers sal U vir ons met nuwe oë laat kyk na die wêreld. Heilige Gees, sal U oor ons vrese en ons bang wees en ons verskonings kom en ons lei na die persoon van vrede wat U vir ons uitgekies het vir hierdie week wat voor ons lê. Dat ons 'n verskil kan maak in U koninkryk en dat ons mense kan saamvat hemel toe eendag as U weer kom. Dankie Heilige Gees vir U krag in ons. Ons eer U. Amen. Dit was so lekker om saam met jou te kuier vandag. En as ek my hande oplig en die seën uitspreek, dan is dit hierdie God wat jou gemaak het en jou gered het en sy gees vir jou kom gee het wat sê ek is by jou as jy hier opstaan en met 'n nuwe perspektief die lewe gaan vat waar jy my storie en jou storie met iemand gaan deel. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly by elkeen van julle. Amen. Vrede vir jou, goeie week. Ons sien mekaar volgende Sondag weer. Thank you